رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ تمہارے لیے ہم رسولوں کے سرور بنے جا رہے ہیں درودوں کی چادر ہے بیمار ہم تم مسیحا ہمارے نہیں کوئی اپنا سوا